I en ciclisme, Albert Montaner és el nou líder del trofeu Pla de Mallorca després de la segona etapa disputada ahir que va tenir la seva arribada al municipi de Moró. Una etapa que va tenir també un altre protagonista, Rafael Miralles. A les 4 i mitja començaven els 105 quilòmetres de la cursa llarga, el Pla Gran. Tres voltes a un circuit que passava per Muro i per Llubí i que des del principi va tenir de protagonista aquest home que veis aquí davant, Rafael Miralles. Va rodar escapat en tot moment, canviant, això sí, de companys d'escapada. Un d'ells va ser Lluís Mas, que aprofita que no té cap cursa amb el seu equip, el Burgos, per córrer on més li agrada, per Mallorca. Miralles se'n va dur ahir amb molt de mèrit els premis de muntanya, de metes volants i d'esprints especials. L'escapada definitiva va ser la que va fer amb aquest grup, amb Albert Torres i els germans Montaner gràcies a Neverde, meus germans tornat a atacar i m'ho anat amb el Miralles i em vau guanyar. El líder, Rubén Sánchez, no va aguantar en el grup d'escapats, on al final només quedaven els dos Montaner i Rafael Miralles. La victòria d'etapa va ser per en Albert, seguit de molt a prop per en Rafael. Ho he passat molt punyetero, però bueno, bé, molt content, molt content. Ha fet una molt bona carrera, està molt fort i li dono una bona també a en Rafael. Gairebé un minut després arribava David Montaner que ahir debutava en el Pla de Mallorca d'enguany. Molt dur, en sabent que feia s'ha fet molt dura l'etapa. Canvi de líder masculí, mentre que en dones, el mallot de líder, el d'IB3, el conserva Cati Rayó, campiona de la classificació femenina de la versió curta de la cursa, el Pla Petit. Molt de nervis, moltes frenades, però hem arribat bé, això és el que importa. I amb l'entrega de premis i de mallots acaba aquesta segona etapa del trofeu Pla de Mallorca. La setmana que ve, dissabte, tercera etapa amb sortida i arribada a Sa Pobla.